DJ Wizard Remix. عضلات وسط الراس وهو مفتح كلامه قوي قوي بمدردح تشوف تقول ده وحش عليه تنح اسمعني بقول بجد ومش بمزح بنكت واقول لكوا ظابط مظبوط دايما مش باخد بالمناظر فايق قوي لنفسي مش بمشي فاصل يا شويه طلاب في المدرسه انا الناظر عايز تعرف باقي كده ليه عشان الزمن ما بيحلش والناس دي بوشين هتتلوح يبقى حاجه من الاتنين هتموت يا هتموت في الحالتين هتشوف نفسك هتلاقيني بقلب الترابيزة واخلي المعاملة ميري مش هتبص للي في ايدي تبقى من اخويا من زميلي الدنيا بضيق فين الصديق اللي في جرحي داوي ماشي في طريق وبالبطيء عمال اشوف بلاوي اشكي من جرحي وجرحي بيزيد يتكلم في الغناوي قلبي الجريء دايما بريء ساعتي جت لكن في دي ما بجليش وفي ضهري عزوة تشوفنا هنا لا ما تجيش انت مش غلبان فانا مش اجلي بينا شارع انتوا فيه يلا فيه مسدي في الشارع واه بقى بتاخد ساتي كل عشرات مسارهم مش تروحوا الساحل ها ها مش محتاج تقولي جامد تا اوي تترد الشريط كاوبوي بوي وانضربوا تيران ساب الكوب واتاكيني جرينتش شوتوا تك تك دنيا جيم تنس ياخدوا ريكورد من يودوا الجنس تعيش دور اخدوا البطولة بدورين يا يا دنيا غدارة ورا بيوروفول داي كلها اولاد كلها ابو شين كل اولاد وكل ابو شيخ هلا هلا بثبت وباخد داتا وانا انا محدش بياكل معايا قلق قلق بعلم اصول المرجله هنا هنا لا لا مفيش ارتلا ناخدهم ملف في الدوران صوتنا بيعدي الخرسان مفيش هق مفيش مئة هتريح وتسكت عطلان